Hello and welcome guys, my name is Imran Ismail and I'm here with Anurag Kashyap and Nawazuddin Siddiqui. Hello, how are you doing? We are good, Nawaz just said he gym करता है. हाँ थोड़ा बहुत sir. थोड़ा बहुत नहीं बहुत करता है. Alright, सर स्टार्ट इसे करना नवाज के साथ में आपका एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे नवाज सेट पे होते हैं तो आप आपकी आंखें सबके लिए बंद हो जाती है और खाली आप नवाज पे फोकस करते हैं ये हमें पता है सो so, ये सेकंड सेट पे भी हुआ है बिल्कुल नहीं है मेरी मेरी मेरी मेरी दो आंखें नहीं काफी आंखें नहीं जब ये होते तो आपका फोकस मेनली इनके ऊपर होता है ऐसा इक्वेशन आपका इनके साथ में राइट नहीं ऐसा नहीं होता मेरा काफी फोकस होता है इन पे हाँ, क्योंकि मेरी कहानी के प्रोटैगनिस्ट यही है हम्म। प्रतिनिधि यही है हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है मैं मेरा फोकस कहानी पे होता है okay. और कहानी के सेंटर में नवाज चल रहे होता है हम्म। तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ें भी वैसी जाती हैं आपको पता है आपको ये स्पेशल अटेंशन मिलता है हर टाइम सिलेक्टेड के सेट पे भी ऐसा हुआ है आपके साथ मुझे तो इन्होंने लाइफ में ही स्पेशल अटेंशन दिया है डेफिनेटली और कहानी जैसे सर ने बताया कहानी बिल्कुल कहानी की तरह लेके चलते हैं गलत बात आपने मेरे प्यार को स्पेशल अटेंशन का नाम दे दिया ये प्रेम है <laughs> हमारे बीच का प्रेम है इसको आपने स्पेशल अटेंशन कैसे बोल दिया नहीं नहीं लाइफ में लाइफ में लाइफ में हमारा प्रेम है एक्चुअली सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए था जब जब ये बात हुई थी आप, आपको किसी ने पूछा था कि गायतोंडे का कैरेक्टर कैसा हो रहा है आपने कहा कि अभी अंडर डेवलप्ड है अब गायतोंडे कैसे निकल के आए हैं कैरेक्टर में मैंने अभी एक ही एपिसोड देखा है और मैंने सुना है कि बहुत अच्छा सबका कैरेक्टर ऑफकोर्स बहुत अच्छा निकल के आया है हम्म। और मुझे मतलब जितना हमने सोचा था जितना हमने कोशिश की जितना कोशिश कर सकते थे उतनी की है हमने हम्म। तो लोगों के ऊपर है सर बट नवाज हर बार कैरेक्टर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे लोगों से बहुत सारे इंस्पिरेशन लेते हैं अपने आजू बाजू वालों से देखते हैं उनकी तौर तरीके देखते हैं तो गाय तुंडे को कैसे आपने ढूंढा कहाँ ढूंढा कहाँ देख के ढूंढा आपने गाय तुंडे को जो मुझे ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मिली लाइक हम हम लोगों हम लोगों ने सीरीज शुरू करने से पहले हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ था और काफ़ी इन्वेंसेस काफ़ी डिटेल्स में का, सर ने बताया था मुझे कि इस तरह से हम डेवलप करेंगे उसको ऐसे हम्म। लेके जाएंगे हम लोग तो उसी से काफ़ी और फिर जब शुरू हुई तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ऑर्गेनिकली बढ़ते चले गए अकॉर्डिंग टू अनुराग आपसे आप आपसे पूछूंगा गायतोंडे किस हिसाब से निकल गया किस किस कुक गायतोंडे बहुत अभी तो आपने दो ही लेयर देखी है हम्म, हम्म। वो क्लब सैंडविच का ऊपर का ब्रेड और नीचे का ब्रेड है इसमें बीच का पूरा माल भी आना बाकी है आना बाकी है <laughs> अभी काफ़ी माल आना बाकी है बट गायतोंडे एक पूरी जर्नी है एक लाइफ टाइम की जर्नी है एक आदमी की जिसकी जर्नी के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आता है हम्म। चीज़ें जो हमें दिखती नहीं हैं जो जो उस नावल में है जो जो सीक्रेट गेम्स बुक में है काफ़ी काफ़ी रेलिवेंट है काफ़ी कंटेम्प्रेरी भी है और it gives us the understanding of the country we live in mm-hmm. and the politics of it and the religion of it and everything everything that we are dealing with right. on an outside level mm-hmm. sir but i want to ask you this question uh, abhi tv itna hai uh, movie hai but aapko lagta hai interesting content karna hai to log khali web web choose kar rahe TV और बॉलीवुड में मतलब मैं वेब की तरह नहीं मगर नेटफ्लिक्स सीरीज है जी और नेटफ्लिक्स एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि नेटफ्लिक्स खुद बहुत निडर है हम्म। और क्योंकि Netflix has the courage and so much courage that we can dip into it and we can borrow from that and courage की ज़रूरत वैसे जरूर इतना पढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि हम्म। सच कहने में क्या करेज है हम्म। लेकिन ऐसा हो गया कि सच कहने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है आजकल और नवाज सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था वेब वेब uh, है जहाँ पे आप खुल के कर सकते हो तो आपने हाँ। फुल स्विंग में सब कुछ किया बिल्कुल ऑफ कोर्स क्योंकि हमें वो चांस मिला है इसके थ्रू नेटफ्लिक्स के थ्रू कि भाई जो कैरेक्टर है हम्म। उसके पूरे जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके इमोशंस के जितनी भी उसके डेप्थ में जा सकते थे तो गए हम लोग अनुराग सर मैंने आपके बहुत सारी uh, बहुत सारी बातें सुनी है राइट एक टाइम था जब आपने सोचा कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाओ जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तभी मैंने आपकी ये ये इंटरव्यू सुना था आपका कि आपको लगता है कि आपके लिए ये इंडिया है ही नहीं बट आपके लिए भी खाली इंडिया नहीं पूरा वेब है पूरा वर्ल्ड है जहाँ पे आपको ग्लोबल ऑडियंस देखना चाहती है तो अब फीलिंग कैसी है वो टाइम पे आप छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं तो अब क्या तो मैं तो ऐसे घूमता रहता हूँ तो टिकता तो ही नहीं और नेटफ्लिक्स के जरिए अब मैं कहानी कहीं भी कह सकता हूँ हम्म। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुझे अपनी कहानी कहने के लिए अब कोई और भाषा सीखने की जरूरत नहीं है okay. वो किसी भी भाषा में देखी जा सकती है mm-hmm. और उसको भाषा में ट्रांसलेट करने का काम भी मेरा नहीं है okay. मैं अपनी भाषा में अपनी कहानी कहूँगा सो फुल फ्रीडम है और आप फुल फ्रीडम के लिए तो हमेशा फ्रीडम तो मैं हमेशा फ्री ही फील करता हूँ मैंने hmm. अपने आप को रोका ही नहीं कभी सर बट ये बुक है ओके okay? आप डिसाइड कैसे करते हो ये कैरेक्टर के लिए हम इतनी चीज़ें उठाएंगे और ये कैरेक्टर के लिए हम ये नहीं उठाएंगे आप मतलब इस, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता बिकॉज एक प्रोसेस पूरा विक्रम मोटवानी और वरुण ग्रोवर कर रहा है मैं तो hmm. लिखे जाने के बाद आया था ओके सो so, मेरा प्रोसेस तो उसके बाद शुरू सो पर्सनली नवाज आप कैसे सेलेक्ट करते हो जैसे बुक है उसमें गायतोंडे का कैरेक्टर है राइट हाँ। आप उसमें डिसाइड से करते हो कि मुझे ये चीज़ें गायतोंडे की लेनी है ये चीज़ें नहीं लेनी नहीं मुझे कोई मैं कि, किसी भी आदमी को या कैरेक्टर को मैं जज नहीं करता हूँ okay. कि ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए चीज़ आप एज इट इज़ जो है वो उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी है ऑलराइट हम्म। और सैफ के साथ में फर्स्ट टाइम आपने आपने काम किया है उन्होंने कहा कि अलग अलग पोर्शन शूट है विक्रम ने उनका पोर्शन शूट किया आपने नवाज का किया है और आप ब्रीफ सेकंड के लिए खाली एक दूसरे के सामने आते हो तो वो टाइम हाँ। पे एनर्जी कैसी रही थी आपकी फर्स्ट टाइम जाओ मैं तो जब वो आते हैं तब तक दूसरी दुनिया में जा चुका होता हूँ ओके आप मतलब अपने जब वो आते हैं ना तो मैं तो ऑलरेडी हाँ, हाँ, उनका इंटरेक्शन अलग अलग है अलग अलग है एकदम अलग है आपने सीरीज में कभी एक दूसरे के सामने नहीं आया पूरा टाइम खाली दूसरे के थ्रू ही हो आपने डिफरेंट पार्ट शूट किया है खाली मैंने इनकी गाने शूट किए उन्होंने सैफी गाने शूट किए राइट <laughs> तो मुझे बताइए उनका कैरेक्टर कैसे आपको लगा जो सैफ का कैरेक्टर है बहुत अच्छा लगा <laughs> बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सैफ के लिए एक तरह से ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से आ रहे हैं हम्म। उनको वलरेबल दिखना ये सब करना जो जो हमारे हीरो को अक्सर बोला जाता है भाई हीरो कमज़ोर नहीं होता तो फर्स्ट फ्रेम से हीरो होता है वो तो हम्म। चलता ही स्लो मोशन में तो रियल टाइम में <laughs> सब कुछ कर रहा है <laughs> एकदम vulnerable weak somebody with anxiety attack somebody is a loser who's literally trying to find his ground. And हाँ सैफ ने इतना ऑनेस्टली पोर्ट्रे किया मैं तो बहुत कायल हूँ उन्होंने जो काम किया ओके okay. Sir आपने यहाँ पे भी रियल लोकेशन पे shoot किए मुंबई में हर जगह पे जा जाके तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ में यूज करने शूट करने से आपने कहा कि मेनस्ट्रीम वो तो विक्रम ने शूट किया लेकिन काफी अच्छा रहा सैफ हम्म। भी गेम थे वो भी रियल लोकेशन पे शूट किया उन्होंने हाँ, विक्रम हाँ, के साथ पहले भी किया हाँ तो वो वो उस रियल का मजा ही अलग है <laughs> हम्म। वो टाइम लगता है सब चीजें रियल होती जा रही है <laughs> जब भी आप लोगों को रास्ते पे छोड़ देते तो मोबाइल से शूट करते थे वो सब टाइम नहीं रहा नहीं नहीं अभी भी हम वैसे करते अभी भी वैसे ही कर रहे हो हम नहीं रोकते अपने आप को हम सबको हम सबको करते सबके साथ ऐसे शूट करते हैं हमने मन मर्जी में अभिषेक के साथ वैसे शूट किया <laughs> रास्ते पे छोड़ के कैमरा छुपा के शूट किया बट सर अभी आप एक टाइम था जब भी आपको आप बहुत चीज़ें के लिए मतलब पैसे के लिए आप यहाँ वहाँ दौड़ते थे आपकी मूवी बनाने के लिए मूवी बना बट लोग अभी आपके पास आ रहे हैं so so, Anurag Kashyap full style में वेब पर भी हम हर जगह देखने मिलेगा अभी यार मैं तो काम करता रहूंगा तुम्हें कहा देखना तुम डिसाइड कर लो <laughs> लेकिन सर आपने एक बात कही थी कि आपका जो नीच कैरेक्टर है वो लैपटॉप पे देखने वाला है आपके जो आपकी जो मूवीज होती है जो लोग लैपटॉप पे देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं तो अभी तो वेब आ गया है अभी तो सब लैपटॉप पे थे मैं उनमें से एक हूँ जो लैपटॉप देखना पसंद Netflix is like gift from gods to me and I want to embrace it alright and I don't want to let it go okay this is it what it is for me. Alright, so आपका लास्ट एक डायलॉग याद आ रहा है you don't you don't owe it to anyone you owe it to yourself yes आप हमेशा कहते हो हां आप एग्री करते हो सर इससे बिल्कुल नहीं ऐसे nobody owes it to you you it to yourself so thank you so much for chatting with me I hope second game बहुत ब्यूटीफुल तरीके से भरा है it's coming on 6th of July 6th of July and all the episodes are coming हां 6th of July को कोई सोने वाला नहीं है <laughs> Alright, so we are out. Thank you so much, guys, for watching Anurag and Nawaz in the house.